você inspira e relaxa. Feche os seus olhos e se permite voar e criar. Sua mente não sabe se isso é verdade ou mentira, e portanto você pode manifestar o que você quiser. Você é o Criador deste momento. Olhos fechados. Você cria asas. Asas perfeitas que te permitem voar. à medida que essas asas surgem, seu corpo vai se tornando leve. Asas perfeitas. Você voa. e você escolhe voar neste momento? Para além da matéria. Em reinos internos, você voa em direção ao ser que mais nutre o seu coração. ele pode já ter sido manifestado na sua vida, ou ele pode ainda estar chegando para você. Você apenas se permite voar em sua direção. Quanto mais você voa, mais leve. Mais o seu coração canta suas células vibram. Na certeza deste encontro com esse ser que é tão importante para você. Até que você o encontra. você toma consciência agora. Deixe-se. Ele pode ser um amigo, um irmão, seu filho, seus pais. Mas sem dúvida, ele é o ser que mais nutre o seu coração. pode também ser o amor da sua vida. Apenas se permita. Sinto que é encontrá-lo agora. Não existe tempo, não existe espaço. Você está além do mundo da matéria. corações conectados profundamente, em alegria infinita. O tempo é todo seu. Usufrua de alguns segundos você quer dizer a ele, a este ser? O que este ser quer dizer a você? Apenas se permita estar aí. usufruindo desse encontro. permitindo que as palavras fluam do fundo do seu coração. Recebendo as palavras que chegam. Em alegria no seu coração. Apenas esteja aí, asas batendo. coração pulsando. Alegria e nutrição no encontro. Amor. pura nutrição para sua alma. Respira. percebendo que as asas são suas. Que você pode criar e manifestar o que você quiser. Se deixar voar além do tempo e do espaço. Traga tudo isso que você viveu para as suas células. Sinta que não existe a separação. Você pode ir aonde quiser, estar com quem você quiser. você quiser. Recolha suas asas, sentindo-as vibrar, sentindo-as muito vivas dentro de você, à sua disposição. com a sua alma plena, e nutrida, você abre os seus olhos e volta para o aqui agora.